The internet is full of bro science, fake knowledge, half information, or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again. नमस्कार आदाब सत श्री अकाल दोस्तों कैसे हैं आप मैं हूं डॉक्टर परमजीत आप देख रहे हैं डॉक्टर एजुकेशन दोस्तों आज की दुनिया में सांस की बीमारियां बहुत बढ़ती जा रही हैं ना सिर्फ वायरसेस नए नए आ रहे हैं पोल्यूशन हो रहा है हवा ख़राब हो रही है ट्रैफिक धुआं और डस्ट कंस्ट्रक्शन जितना बोलो उतना कम तो ऐसे में सांस की बीमारियों में अस्थमा लोगों को बहुत होता जा रहा है जिनको बचपन से नहीं भी था उनको हो रहा है तो अस्थमा क्या है एक रेस्पिरेटरी कंडीशन है जिसमें कि आपकी सांस की नलियां जो हैं वो सिकुड़ जाती है और आपको सांस लेने में दिक्कत होती है ये होता है किसी ना किसी एलर्जिक रिएक्शन से किसी डस्ट पार्टिकल से हाइपर सेंसिटिविटी की वजह से और वहां पर उस हाइपर सेंसिटिविटी की वजह से इन्फ्लामेशन पैदा होता है सांस की नलियां सिकुड़ जाती है ऑक्सीजन अंदर नहीं जाता आपको दिक्कत होती है ये बहुत कॉमन है और इंडिया में ही इसके 10 मिलियन से ज़्यादा केसेस आपको मिल जाएंगे ये ना सिर्फ आपके डेली एक्टिविटी पे बल्कि कभी कभी एक लाइफ थ्रेटनिंग अटैक भी पैदा कर सकता है और होने वाली कई बीमारियों में आपकी बीमारियां बढ़ सकती है उसके तो बारे में जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है ये बच्चे बूढ़े जवान सबको हो सकता है कॉमनली इसके अंदर जो सिम्टम आते हैं वो सांस में दिक्कत यानी कि सांस में या तो आवाज़ आती है वीजिंग कफिंग खांसी छाती में कोई टाइट पना हो सांस फूलना हो या कभी कभी सिर्फ बलगम ज़्यादा प्रोड्यूस होना भी एक इनिशियल एलर्जिक रिएक्शन का साइन होता है बहुत ज़्यादा सीरियस कंडीशन अगर हो जाए तो कई बार उसमें अस्थमा का अटैक आपको अस्पताल तक भर्ती करवा सकता है आईसीयू में वेंटिलेटर तक ले जा सकता है और स्टैटस एक्समेटिकस जैसा कंटिन्यूस अटैक हो तो जान भी जा सकती है कई बार ये आपके एक्सरसाइज इंड्यूस्ड अस्थमा हो सकता है कि एक्सरसाइज करने पे अस्थमा हो गया ठंडी हर ठंडी हवा की वजह से और ज़्यादा बढ़ सकता है या ऑक्यूपेशनल अस्थमा हो सकता है कि आपके जहाँ काम करते हैं वहाँ chemical fuels gases dust particles construction ऐसी चीज़ें हैं सो so, एलर्जी की वजह से जो अस्थमा होता है वो pollen grain moulds cockroach waste या कई बार पार्टिकल्स जो saliva dried particles pet dander या स्किन पार्टिकल्स भी जो बाहर निकलते हैं इवन डैंड्रफ जैसी चीज़ों से भी हो सकता है अस्थमा अटैक जो है सिम्टम्स सिवियर हो जाए इससे बेहतर है कि उसके साइंस को समझें अगर आपकी सांस की रेड गति बढ़ रही है अगर आपका जो आपने इन्हेलर लेते हो उससे आराम क्विकली नहीं मिल रहा है अगर आपको बेहोशी जैसी आ रही है तो तुरंत अस्पताल जाए यहाँ पर बात हो रही है एलर्जी की एलर्जी जो है वो आपका इम्यून सिस्टम फॉरन सब्सटेंस को रिएक्ट करता है आपका डिफेंस मैकेनिज्म एक्ट करता है साइटोकाइंस निकलते हैं और इन्फ्लामेशन होता है तो कई सारे नॉन एलर्जेंस में से आपको किस चीज़ से एलर्जी है उसके अलग से टेस्टिंग हो सकती है आपको एलर्जी स्किन पे आईज पे नोज पे साइनसिस पे आपके लंग्स पे चेस्ट पे इवन पेट और बॉवल इंटेस्टाइन में भी एलर्जिक रिएक्शन हो सकते हैं सो so, एलर्जी आपके जहां होती है उसके सिम्टम्स आते हैं नाक में हो तो खांसी सर्दी आपको छीके running nose redness itching eyes में हो सकती है और जैसा मैंने पेट में हो तो उल्टी आ सकती है राइट right? अंदर सांस की नली में लंग्स तक चले जाए तो वीजिंग और कफ आ सकती है और छाती में सांस फूलना और टाइटनेस लग सकती है पोल्यूशन का एयर पोल्यूशन का बहुत बड़ा रोल है आज के डेट में ना सिर्फ अस्थमा वाले पेशेंट्स की बीमारी बढ़ाने बल्कि नए अस्थमा के पेशेंट्स पैदा करने में और रिसर्च ये बता रहा है ना सिर्फ moderate to severe cases young लोगों में बढ़ते जा रहे हैं और ये 40 परसेंट ज्यादा लाइकली हो गया है अब ऐसे में जिनको ऑलरेडी हल्का फुल्का सांस की दिक्कत है पोल्यूशन वाले एरिया में उनको अस्थमा के एक्यूट एपिसोड्स आने के चांसेस 40 परसेंट से ज़्यादा बढ़ जाते हैं अगर आपके आसपास पोल्यूशन ज़्यादा है सो एयर पोल्यूशन एक्सपोजर अपने आप में एलर्जीज अस्थमा और कई सारे प्रकार के एलर्जिक रिएक्शंस को यू नो बढ़ावा देता है सो so, ऐसे में आपको पोलन ग्रेन्स और जितने भी एलर्जेंस होते हैं डस्ट पार्टिकल्स से बचने की जरूरत है एयर पोल्यूशन एक्सपोजर जो है अस्थमा और प्रीवियस रेस्पिरेटरी इलनेसेस यानी कोई अगर आपको पहले कोविड हुआ हो टीबी हुआ हो स्मोकिंग करते हैं सीओपीडी है उन सब के लिए बहुत ज्यादा प्रोवोकिंग और डिजीज प्रोग्रेसिंग माना जाता है आपके रिस्क ऑफ लंग कैंसर को और serious chronic obstructive pulmonary disease या फाइब्रोसिस को बढ़ा देता है आपके एयर पोल्यूशन की वजह से एयर पोल्यूशन को जितना जितना खूंखार बताऊं उतना कम है बिकॉज ये आपके इवन बच्चे बुजुर्ग इनको बहुत लॉन्ग टर्म पे हर तरीके से आपके बॉडी को नुकसान पहुंचा रहा है पोल्यूशन में ozone nitric dioxide nitrogen dioxide और specially particulate matter PM particle जो आप मास्क लेते हो ना N ninety five PM nine वो वाले पार्टिकुलर मैटर जो है traffic related industrial related dust construction related बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं वायरस तो है मगर ये भी है सो so, इसके सोल्यूशन क्या है आप क्या कर सकते हैं आगे फ्यूचर के लिए आपको अस्थमा ना हो आपका अस्थमा खराब ना हो 2018 की एक स्टडी में पाया गया कि एयर प्यूरिफाइंग सिस्टम्स या एयर प्यूरिफायर्स जो हैं बहुत इफेक्टिव मेथड्स हैं आप अस्थमा के सिम्टम्स को रिलीव करने के स्पेशली अगर आपके घर में बच्चे और बुजुर्ग हैं इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पर्सन है कोई या छोटे बच्चे हैं तो ऐसे में 2018 2016 दोनों में स्टडीज की गई जिनमें देखा गया कि you can actually air purify करने से आपके घरों में आप स्मोक और ऐसी चीजों को हटाने से can actually get rid of some allergen allergen हट गया तो एलर्जी नहीं होगी एलर्जन हट गया तो एलर्जी नहीं होगी तो दैट इज वेरी गुड और 2018 वाली स्टडी में ये देखा गया कि अगर वो air purifier HEPA air purifier system के साथ लैस है तो जो इंप्रूवमेंट है अस्थमा के पेशेंट में वो बहुत इवन एलर्जिक राइनाइटिस वाले पेशेंट्स में बहुत ही सही और उम्दा पाया जाता है very good and you know significant improvement is there so ज्यादातर स्टडीज जो हैं वो इंप्रूवमेंट लॉन्ग टर्म भी दिखा रही हैं मैनेजमेंट के लिए भी प्रिवेंशन के लिए भी so if you are asthmatic या आपको कोई कोई भी बीमारी है सांस की आप अपने घर में रहते हैं कोई ऑफिस में रहते हैं छोटा बच्चा है बुजुर्ग है ये है then you must installed एक एयर प्यूरिफिकेशन सिस्टम आपको अपने घर पे जरूर इंस्टॉल करना चाहिए और इंडोर एयर क्वालिटी जो है वो और ज़्यादा ख़राब होती जा रही है कई सारे बड़े शहरों में वो भी आप देखिए indoor air qualities because of the use of electric electronic instruments और घरों में अंदर वेंटिलेशन सिस्टम बंद होते जा रहा है so there is a lot of issues going on so indoor air quality के बारे में हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे मगर आज बताना है आपको इस पर्टिकुलर चीज के बारे में सो so, एक एयर क्वालिटी और आ, अपने घर में एक एयर प्यूरिफिकेशन सिस्टम खरीदने से पहले आपको पता होना चाहिए कि उस एयर प्यूरिफिकेशन सिस्टम में हैपा ग्रेड एयर फिल्टर लगा हुआ है या नहीं और उसमें आप प्रिफर करें जो maximum HEPA H fourteen grade वाला आता है तो वो सबसे बेस्ट क्वालिटी एयर प्यूरिफाई करता है बिकॉज एयर और ज़्यादा खराब होती रहती है छोटी सी खिड़की दरवाज़ा खुला तो और एयर अंदर आती है again it's needs to be purified so एक तो उसमें प्यूरिफायर बेस्ट होना चाहिए नॉइज कम होनी चाहिए और ऐसा ना हो कि सिर्फ बहुत हाई वोल्टेज पे काम कर रहा है वोल्टेज ड्रॉप तो वो खत्म ये नहीं एक वोल्टेज फ्लक्चुएशन को वो सपोर्ट करना होना चाहिए इसके अलावा उसके अंदर और भी कई अच्छी चीज़ें देखी जा सकती हैं एक जैसे कोई आयनाइजिंग प्रॉपर्टी हो आयनाइजिंग प्रॉपर्टी में क्या होता है एयर में अगर आयनाइजर आयंस अगर हम छोड़ देते हैं तो वो आयंस क्या करते हैं छोटे छोटे पार्टिकल से कंबाइन करके उनको हैवी करके नीचे गिरा देते हैं इवन वायरसेस और छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल्स एलर्जेंस नीचे बैठ जाते हैं तो एलर्जी आपके सांस की नली में नहीं जाती और कोई वायरस बैक्टीरिया हो तो वो यूवी डिसइनफेक्टेंट यूवी रेज के थ्रू पास हो यूरी डिसइनफेक्टर उसके अंदर हो तो वो यूवीसी टेक्नोलॉजी जैसी चीज हो तो और अच्छा रहता है सो दिस स्ट्रैटेजी अगर आप यूज करेंगे हेपा हवा फिल्टर और बाकी सब चीजों के साथ तो आपको बेस्ट प्यूरिफाइड क्वालिटी एयर आपके घरों में मिलेगी तो ये चीज के लिए आपको मैं आज एक प्रोडक्ट सजेस्ट करूंगा जैसे कि पेट्रीमेड सी ए पेट्रीमेड सी ए कंपनी का नया APS four air purifier fully equipped है हैपा 14 फिल्टर के साथ और इस फिल्टर की एफिकेसी 99 परसेंट नहीं 99.999 परसेंट है इसके साथ इसमें एक एयर आयनाइजर भी है और यूवीसी टेक्नोलॉजी के साथ यूवीसी रे से डिसइंफेक्शन भी हो रहा है एक दो तीन नहीं इसमें आठ स्टेज एयर फिल्ट्रेशन सिस्टम है जो कंप्लीटली इंश्योर करता है कि आपके घर में अगर इसके थ्रू एयर पास होके आ रही है तो वो एयर बिल्कुल पोलूटेंट्स और सारे वायरसेस बैक्टीरियाज निकाल के सेफेस्ट क्वालिटी एयर आपके पास आती है सो इसमें जो लेयर्स होती हैं सबसे बाहर होता है एक outermost washable nano silver coated pre filter जो ट्रैप कर लेता है बड़े बड़े पार्टिकल्स को कार्बन फिलर्स और नैनो मोलिकुलर सीव उसके आगे पीछे होते हैं जो ट्रैप करते हैं कोई अगर बदबू है कोई गैसेस हैं उसको भी कार्बन फिल्टर बहुत काम करता है उसमें और उसके बाद जो HEPA fourteen grade four H fourteen का हेपा ग्रेड फिल्टर है वो ट्रैप करता है पलूटेंट और पार्टिकुलेट मैटर को अप टू 0.1 माइक्रोन इतना छोटा भी हो तो भी छोटे से छोटा इसमें वायरस भी पास नहीं हो पाएगा और चीजें आपके में प्यूरिफिकेशन होगी और it is an very very effective ioniser filter जो पलूटेंट्स को कैप्चर करेगा और वो सेटल डाउन कर देता है आयनाइजर जैसे मैंने बताया आपको सो वाइल यूवीसी जो है it can also settle down thing can also kill residual microbes and can oxidise the pollutants so ये एक बहुत अच्छी क्वालिटी आ जाती है सो so, <clears throat> इसके अंदर आपको एक सेंसर भी मिलेगा ऑन बोर्ड सेंसर जो डिटेक्ट करके आपको डायरेक्ट उस समय की act actual air quality metrics real time पे डिस्प्ले करेगा वो कलर एलसीएम टीएफटी डिस्प्ले आपको डायरेक्ट उस पर मॉनिटर पे मिलेगा सो दिस फैसिलिटेट्स आपके आप डायरेक्ट मॉनिटर कर सकें कि आपको किस पावर किस स्पीड पे उसको चलाना है नाइट मोड पे चलाना है लो मोड पे चलाना है हाई मोड पे चलाना है पोल्यूशन कितना है आपके घर के अंदर ऑफिस के अंदर या आप डायरेक्ट देख सकते हैं इन बिल्ड सेंसिंग टेक्नोलॉजी है इसके अंदर अगर आप ऑटो ऑटो में रख दोगे इसको तो और it can also give you a reminder जब आपका फिल्टर जो है वो रिप्लेस करना हो सो so, बहुत ही user friendly adjustable even fan speed adjust की जा सकती है और इसके अंदर जैसे मैंने बताया नाइट मोड भी है और because you can sleep without any disturbance right और इसके अंदर टाइमर फैसिलिटी भी है अगर आप इसे कुछ ही घंटों के लिए चलाना चाहें it's a high C A D R जिसके अंदर बेसिकली जो उसकी कैपेसिटी है वो 400 मीटर स्क्वायर पर आवर वो आपके घर के एरिया को यू नो प्यूरीफाई कर सकता है so A P S four hundred आता है A P S two hundred आता है कार के लिए छोटा वाला आता है so there are multiple version depending upon आपका रूम कितना बड़ा है आपका घर कितना बड़ा है size up to thirty five square metres can be covered with this A P S four hundred and it work satisfactorily in a wide range of voltage fluctuation 140 से लेकर 240 वोल्टेज भी फ्लक्चुएट होगा तो आपके घर में ये बंद नहीं होगा so that is a very good USP you know उस इस प्रोडक्ट के बहुत अच्छे फीचर्स है सबसे अच्छे फीचर्स कि इसके अंदर बेस्ट क्वालिटी फिल्टर है फिल्टर एफिकेसी 99.999% है वाइड वोल्टेज रेंज है रियल टाइम डिस्प्ले है इंडिकेटिव ऑफ क्या हो रहा है आपके हवा का और ग्रेड 14 का बेस्ट फिल्टर आपको मिलेगा जो कंबाइन हो रहा है आयनाइजर और यूवीसी टेक्नोलॉजी के साथ इसके वजह से एक बहुत ही high quality highest quality air purification system मैं कहूँगा आज के डेट में ये है मार्केट में इसलिए इसका प्राइस दूसरे कंपेरिजन ऑफ सस्ते लो क्वालिटी एयर प्यूरिफायर से आपको थोड़ा ज़्यादा लगेगा but it is absolutely worth it so do check it out मैं लिंक नीचे दे दूंगा so if you care if you have a patient asthma वाला या कोई सांस की दिक्कत वाला then you should definitely have this at your home right so इसको चेकआउट करिए and stay connected please share this video and doctor Paramjit you are watching doctor education bye